あいいと思うよよしあ靴下泣いちゃったいつもだろう両方空いてんじゃんそう両方出てよ違う違う違う朝履いた時は、うん、開いてなかったのよあ本当に、うん、皆さんここ覚えてますかあ確かにねここ来たことあるんですよ、うん、まあ井の頭公園の あの西園っていう西の方なんですけど、ここはね動画撮り始めた時に、もう来たことあって実はかなり初期の方だよねそうそうそう、なのでそれはちょっとあのまあ探してください <laughs> 食べようかいやお腹すいたで今日は弁当を買ってきました声入ってるよね大丈夫じゃないか大丈夫か、うん、まあちょっとね工事がやってる、うん や気持ちいいね青空よおおもう俺らの悩みなんかちっぽけになるぜこんな <laughs> 本当にほんとほんとじゃあ見れるか見せようかじゃあこれのも見せてうわめっちゃ美味しそうじゃあ <laughs> うまそうでしょ、うん、はいじゃあ食べよう食べよういいかなこんな感じでいいよね、いただきます、はい 久しぶりに食べるなえー、お腹いっぱいになっちゃうなこんなうんうまいうまいかうんあまあいいや、何えこれ肌綺麗かなうん本当うんいやちょっと心配いつも多少は塗ってるからさ、うん、 <laughs> 大丈夫そう、うん、うん、食べたいな あいいよあうまい幸せ幸せだやばいなんか一気に心が満たされたうんおいしいおいしい本当いやジュリディさん別れた <laughs> いやもう誰みたいなことなんだけどさあの僕がさ、うん、好きな、まあ、YouTube してるカップルさんがいたんだけど、うんうん、6年付き合ってて、うん、それぞれのやりたいことを、うん、に突き進むためにはもう別れた方がいいみたいな話をしてて、うん、あそんなこともあるんだって思ってさ。だってなんかそれぞれの仕事とかの話だったら別にさ、うん、恋愛に関してはさ別に付き合っててもいい話じゃんうんうんうん、でもなんかそうやって 別れを選ぶっていうのは、うんねまあ、それぞれね2人で話し合ってさ、ね、それが一番いいって思って決めたことなんだろうからさまあまあ、うん、そうなんだけどな、うん、あとあれなのかな一緒にさ、うん、YouTube をやってるって同じ仕事してるって感じだからさ、うん、またそこでいろいろ考えることもあったのかなまあそうだよねカップルチャンネルだとさどうしても2人1組みたいな、うん、2人で1つみたいな感じで 作られちゃうからさね確かにそれは嬉しいもあり、うん、ちょっと自分たち一人一人じゃできないのかって思われてないかとか、うん、俺もそれは思うよそうね、うん、ね一人一人でもできるぞみたいな気持ちではありたいし、 でも芸能人とかでもさ、うん、2人1組のペアみたいな感じだったけど、うん、それぞれにさやっぱり活躍してる人たちもいるわけじゃん、うん、それでまだね夫婦で一緒にいる人たちもいるからさ、まあ、やり方とかね、その2人の考え方とかそういうのにも影響するんだろうねそういうのがねそうねうん u h ルとかペイとかペイじゃないかペコちゃんとかそうああまあ確かに、うん 人組って難しいでもそれだったらさカップルだけじゃなくてさ、うんそうそう2人組の YouTuber だったり3人組の YouTuber とかもやっぱそれはあるよねまあね唐揚げ美味しいうんそれもちょっとっていいのどかねしいでもやっぱさ今2人で 生活してるでしょでもともと生まれた環境も違うしさ考え方も違う2人が一緒にいるわけだからさそれは考え方の違いとかすれ違いとかさあるあるのぶつかりとかさあるよだってあるじゃないだって家族だってそうなんだからそうそう家族でもそうなのにさ、うん、赤のもともと他人がさ一緒にいてそれ Ha ha ha h そりゃぶつからないこともないわけないよ自分の中で溜め込まないでさ言ってほしいよね、うんうん、気持ちはそこでなんか解決できるかもしれないしさ解決できなかったとしてもさどう考えてるのかっていうのが分かるじゃんまあそうだね、うん、確かに何も考えてないわけじゃ何を考えてるのか分からないっていうのはさ、うん、どうもできないよ、うん、それでさ急にさ「もう無理です」みたいな言われたらもう俺どうしていいか分かんないもんいいのいいの頑張んないで じゃあうん仕事ですっていう人好きじゃないのこれは仕事ですよ仕事ですみたいな人嫌なの俺は好きじゃないのいや好きじゃないっていいんだけど、うん、その気持ちを持ってる人は別に好きですけど、うんうん、それを例えばなんか落ち込んでる人とかそういう人に向かってさ仕事ですよちゃんとやってみたいなそのそそんなテンションできてたらね最初からやってんのよ。 こっち側の意見ね落ち込んでる人がのそうなんかそれでねテンション上がる人ももちろんいるかもしれないんだけど、うんうんうん、そうじゃないそんな人ばっかじゃないのそうしたらどうしたらいいのほっといてよほっといてよそのうちやるからっていう気持ちああそう触らぬ神にたたりなしってことうんいいのよ自分のペースでやり始めるからそういう人たちは、うん、自分から 歩み寄ってきてくれる、うん、もう食べてしまういいと美味しかった全然食えるねなんかもう一杯食えるやっぱり大盛りにしたらよかったんじゃん確かになうんでもまあまあ、うん、やっと外でさ、うん、お酒が飲めるようになったからさ、うんね、飲みに行きたいねうんでもまだちょっとね 完全には安心じゃないからなちょっとそこら辺なんか葛藤あるよねまあそうだね、うん、みんなねうんありますいけるけどめっちゃ空いてるお店とかないからうちらしかお客さんいないとかで <laughs> ああつまようじが欲しいいやてか半裸じゃんうんあそう <laughs> おえでもみんなおじいちゃんねえてかさムッキムキ ねすごいよねすごいなえ終了さあ本当にこんなんでいいのかな価格帯うん寝そべりますかじゃああいいねよいしょいいよあー気持ちいいあー気持ちいいよ虫が顔に飛んでくる、うん <laughs> 空の方向見うわ大丈夫か鼻に虫が入ってきた大丈夫大丈夫わあ綺麗すごいねめっちゃ綺麗に映るじゃんねうんいいじゃないかうんめっちゃいい青空ですよね <laughs> いやい いや可愛いよその顔うんひょにょ眩しいねすごい寝よう